У мене чудові новини. Ця партія вдвічі більше за минулу. <laughs> Те, що треба. Цей день стає все кращим. Бос! Бос! Колобок утік! Що? Колобок кажу, утік. І він е, обчистив наш сейф. Що? Кажу, колобок взяв. Збери, ребят і до мене в кабінет. Швидко. І прибери цей труп. То хороняка лапка. Бос, так вийшло, що він. Ти охороняв Колобка. Я. я просто Хитрозадий. <laughs> Хитрозадий. В нього ж нема заду. <laughs> Мішаня, не тупи. Бос. Сейф так обчистили, що він всередині аж блищить. Тут точно щось не так. Ну не міг колобок так вчинити. Не треба його недооцінювати. Знайти колобка і привезти до мене. Двим живим. Це не обов'язково цілим. А я вже навіть встиг звикнути до цього міста. Воно мені навіть почало подобатись. Плануєш переїзд? Скоріше за все, так. Чому? Мені набридло йти цим шляхом. Але ж ти професіонал. Чим займешся ще? Ти ще щось вмієш? Буду булочки пекти. І що? Ти просто візьмеш і покинеш нас? Покинеш мене? Ходімо зі мною. Що скажеш? Не знаю, та я вас билусь.